education reform လုပ်ရပါလားအရေးကြီးတယ် motivation တင်ညာနဲ့ course နဲ့တင်ရိုးညွှန်းနိုင်မဟုတ်ခလေးစာဖတ်ချောင်ပါလို့ဟုတ်လားဟုတ်လား interest and motivation 0အပြင် extrinsic motivation ချိန်လုံးနဲ့ရိုက်တယ်မှာဒါပဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အားလာရို့ motivation ရို့ကကြာနေပြီเนาะဒါတော့အကြုံလို့ပြောပြတာနောက်အဲ့ဒါတပိုင်းလာလိမ့်မယ်ပြောပြောစရာတိတ်များမကောင်းနောက်နောက်ဆက်က secure attachment ကျွန်တော် pyramid style တွေမှာကျွန်တော် moral development တဲ့ပတ်သက်တနေရာမှာလုံလာပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးနေတဲ့ပတ်သက်တာမိဘတွေကဩဇာညောင်းတဲ့ pyramid style ဖြစ်ဖို့တအရေးကြီးတယ်။အခုခေတ်မှာပြန်မေးလိုက်မိဘဩဇာမညောင်းဘူးခဗျာ။ဘာကြောင့်လဲကိုလုတ်တက်တာကိုခံရတာ။ချို့ကလေးတွေကမိဘတွေလာမေးတယ်။ဆရာကြီးဘလို့မှပြောလို့ဆိုလို့ဆုံးမလို့မရဘူး။ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲ။ဆရာရဲ့ကျမတို့ကိုယ်ကမှားပါတယ်ဘာမှားတာလဲ။ငငယ်တော့အလိုလိုက်ချက်မိတာလေ။ over permissive အဲ့ကျွန်တော်ဗာပြောကိုလုတ်တတ်တာကိုခါမောဟုတ်လားဆိုချင်တာမိဘတွေကဩဇာမရဘူးအခုကခလေးတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်လို့ပြောပြီးတော့လွဲမှားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေများနေတယ်တားတဲ့တပီးတွေကဆရာရဲ့ခလေးဆိုတာလွတ်လပ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုကျွန်မတို့ကလက်ခံမှာပေါ့တစ်ချက်တော့ဒိဋ္ဌာန်တော့ခလေးရဲ့အယူဝယ်နဲ့ရင့်ကျက်မှုနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ရွေးချယ်မှုကိုပဲလွတ်လပ်လပ်လုပ်ခွင့်ပေးရတာခလေးရဲ့အသက်အရွယ်ညာရင်ညာသွေးနဲ့မမီတဲ့မြင့်မားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုခလေးတွေကိုချုပ်ဖတ်လို့မရသေးဘူးဆိုတာတော့သဘောပေါက်စေရင်လည်းအခုကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကချုပ်ချုပ်ရင်လည်းအကြီးကျယ်ချုပ်ထားမယ်လွှင့်ရင်လည်းလွတ်တယ်တစ်ဖက်ဆုံးမှသွားနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါလေးတွေကတော်တော်လေးသတိထားဖို့တင်ပါတယ် secure attachment ဟိုလာတော်တထားပြောနေတယ်နှွေးထွေးမှုတော့ချစ်ခဲမှုတော့ယူရမှုဆိုတာ secure attachment အတွက်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုက positive attitude ငငယ်လေးတွေကလေအရာရာ မကောင်းမြင်လိုက်တာလေကြီးတဲ့အထိမကောင်းမြင်ဆုံးမှာလောကကြီးတစ်ခုက negative attitude ကြီးပဲကျတို့ဗမာပြည်တပီလုံးမှာပြချင်တာ Facebook တွေဖတ်ကြည့်အကုန်ဘောပေါက်တယ်ရာဂိုင်တို့ပြတော်များ positive negative ဘယ်ဟာပုံများလဲအဲ negative ကျွန်တော်တို့ဆိုရင် comment တော့မတင်ရဘူး website မှာကြောက်လို့အသက်အရွယ်ကြီးမှတရားနည်းမှတခါလဲဒီများဆဲဆိုခါမှာဆိုတော့ sensitive ဖြစ်တဲ့ issue ဆိုရင်တင်တော့မှမတင်ရဘူး ပြောလိုက်ရင်ဩကိုပြောတော့မှသူတို့အားကိုးသူများအောင်မယ်အဲ့တော့ကိုမပြောတာပေါ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဗာဆွကြပါလားခုန negative attitude နဲ့ကြည့်နေတာအရာရာကိုပြောင်းလဲနေတဲ့အချိန်မှာပြီးရတာတွေထားခဲ့ပါအတိတ်ဆိုတာအတိတ်မှာထားလိုက်ပါသင်ခန်းစာတော့ယူပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကပြစ်စုံပါတက်တဲ့ရှုပြီးတော့အနာဂတ်သွားမယ်ဆိုရင် positive လမ်းကြောင်းမှာရှိနေဖို့တင့်နေပြီနော် သူများဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတာမေးနေတာတဲ့ကိုဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတာတိတ်အရေးကြီးလာတယ်ဒီမေးခွန်းကကျွန်တော်အားလုံးမေးနေတာသူများဘာတောင်းပေးမလဲစောင့်မလဲကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတာမေးရမှာအဲ့တော့အရာရာစဉ်းစားရင်ကိုလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအမှားတွေမှားမှာပဲဗျမမှားတဲ့လူဆိုတာမှမရှိတာကြီးကျွန်တော်တို့ကြောက်ကမေးဘူးလားဆရာ positive နဲ့ negative attitude ဆရာဘယ်လိုရောထားလဲ positive attitude လည်းမကောင်းဘူးဗျာ negative လည်းမကောင်းဘူးလို့ဟုတ်လား negative ဆိုတာပိုဆိုးတာပေါ့ အမှန်လုပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးနေတဲ့လူတယောက်ကိုအဆိုးမြင်တာပိုဆိုးတယ်နော်နော်အဆိုးလုံးနေတဲ့လူတယောက်ကို အကောင်းမြင်တာနည်းနည်းတော်သေးတယ်လို့ဟုတ်လားအဆိုးရလောက်တဲ့အတိုင်းပါလဲအကောင်းမြင်သူလက်ခံတာကိုလည်းခံတာနဲ့တော်သေးတယ်အမှန်ဆိုကတော့ realistic attitude ဖြစ်ပါအမှန်ကို အမှန်တိုင်းရဲရဲကြည့်ရဲရဲတွေးရဲရဲမြင်ရဲရဲလို့ပို့ reality ကိုရင်မဆိုင်ဘဲနဲ့ဘယ်အလုံးမှမဖြစ်ဘူးသူတို့ကပြောကြတယ်ဆရာကလည်း psychology တယောက်တက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စမှာဒီ real life ပြီးတဲ့ကိစ္စကိုဆရာအဲ့လိုလုပ်တော့ဒဲတွေဖြစ်တော့ပြဿနာရှုပ်ကုန်တာပေါ့ဟာပြောကြရမှာကားပေါ်မှာပြောရမလားဘယ်ရမလဲတဲ့ဒီကောက်ကိုလေငါ site ကိုသုံးလိုက်တာနှစ်ပတ်လောက်လဲသွားတယ်ဟာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်တို့ဘာသာကလေးကကြီးဖြစ်နေကိုရမနဲ့ဆက်သွား psychology ကကလေးကကြီးဘာသာမဟုတ်ဘူး reality ကိုကြည့်ပြီးတော့ realistic thinker တွေဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ရဲပြောတာအမှန်တရားနဲ့စစ်စစ်မှန်မှန်ကိုရဲရဲကြည့်ရဲရဲတွေးပြီးတော့ရဲရဲပြင်ရပါ psychologist ပြီးတာနော်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာပြောကြပါ positive attitude တော့လူတိုင်းမွေးဖို့လိုလိုက်မယ်နောက်တစ်ခု caregiver နဲ့ပတ်သက်ရင်ခုန secure attachment ကြောင့်ကြောင့်ပြောထားတယ်ခလေးတွေနဲ့ positive relationship ရှိဖို့လိုပါတယ်ခလေးတယောက်ကိုလွှမ်းမိုးဖို့ပြုဝေဖို့ဆိုတာပါလေကိုယ်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်လို့မရဘူးเนาะ တခါကျခလေးရဲ့အလိုက်ကိုကိုလည်းဟိုကတော့တထားဘူးပြောတာကြောတိုက်ပြောတော့ဘူးเนาะခလေးရဲ့အလိုကိုလည်းနားလည်ရမယ်နောက်တစ်ခါတော့ coping strategy ဘယ်လိုခလေးတွေကိုလိမ့်လိမ့်မာမာပါပါနန္ဒာကြိုက်တွဲရမှာလဲ coping strategy တတ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါခလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ developmental stage alike ခလေးတွေမှာဘယ် level မှာဘာတွေသိနေပြီလဲဆိုတာလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ခလေးတောက်ကဘယ် level ဘာရှိရမလဲဆိုတော့ ခုနကိုချင်းတရားနဲ့ပဲပြောပြောအောင်ဟော level အမျိုးမျိုးခွဲခြားတယ်ဟောတိမှုပိုင်းဆိုင် level မျိုးခွဲဘယ် level မှာဘယ်အဆင့်တော့ရှိနေပြီလားကိုတိကိုပေးခြင်းတဲ့တရင်အချက်လက်နဲ့ကိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းတာနဲ့ကလေးရရှိနေတဲ့ level နဲ့မကိုက်ရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါလေးတော့ပေါက်စေချင်တာနောက်တော့ family and social factor မိသားစုဟာ stable housing situation မိသားစုဘဝတည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေရှိဖို့လိုတယ် ဒါတော့ကျွန်တော်လူပွဲပြတာအများကြီးပဲနောက်ပြီးတော့ access to well records well resources ကိုကျောင်းကျောင်းနေမှာ resource ကောင်းကောင်းရှိတဲ့ကျောင်းတွေဖြစ်ဖို့လိုတာဒါပေမဲ့အခုလည်းပဲကျွန်တော်အားရပါတယ်နိုင်ငံတော်ဗန်တာငွေပို့ပြီးတော့သုံးနေတယ်ဆိုတော့တရင်ရကျွန်တော်ဝန်တာပါတယ်သို့တော့ကြုံလို့တစ်ချက်လေးတော့ပြောတော့ပြောချင်တယ်ဆရာဆရာမတွေကိုအမြန်ဆုံးခန့်မေးမယ်ဆိုတာအကျိုးဆိုပါတယ်တသိန်းထိခန့်မေးမယ်ဆိုတာဝန်တာပါတယ် ဆရာမရှိတဲ့ကလေးမှပြင်သို့တော့ဆရာတွေကိုခန့်တဲ့နေရာမှာတေးသေးချာချာလေးတော့ခန့်ဖို့လိုလိုက်မှန်တော့ဆရာတွေကနှာခေါင်းဆရာတွေကြောင့်ပြတ်တာရှုပ်တာအများကြီးဆရာမပိသသောဆရာများကိုခန့်လိုက်ရင်ပို၍ဆိုးသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုငွေကုန်ပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်လာမှာလေတော့သတိထားကြအောင်အဲ့ဒါပါလဲဆရာရွေးရင်တော့ဆရာစစ်ဆရာမတွေကိုခလေးအတွက်မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးချယ်ခံထားနိုင်ပေးပါစေလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတယ်မျှော်တော့မျှော်လင့်ထားဒါလေးတော့သတိချထားစေချင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ social support ဒါကလေးတွေ social support ပေးရမယ်ဒါအများကြီးပြောခဲ့ကြပြီ။နောက်အလုပ်မိဘတွေအလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာလည်းအရင်ရှိစီ။ဆင်းရဲမွဲတည်မှုနဲ့အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာဒါကျွန်တော်မကျွန်တော်အားလုံးအဓိကရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာလူမှုစီးပွားရေးစဉ်းစားနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်တဲ့ မြင့်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်တဲ့မြင့်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တာပုံစံတစ်မျိုးလိမ့်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တာပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်တာတော့ဖြစ်နေကြတာတဲ့ဘလောက်များတယ်ဘလောက်နည်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတော့ statistic ကတိုက်မသေးကြဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတိုက်မပြောရဲဘူးဒါပေမဲ့ခံစားချက်တဲ့အများတဲ့သတင်းစာတွေဖတ်ချပြီးတော့ case ဖြစ်တဲ့အလားအလာတွေကတော့နည်းနည်းလူမှုစီးပွားရေးစတဲ့နိုင်တဲ့ဒီမှာများတယ်ဒါလည်းပဲကျွန်တော်ရှင်းနေလိုက်ပြောလို့ရတယ် လူမှုစီးပွားရေးအဆင့်တန်းနိုင်တဲ့လူတွေကဗမာပြည်ကရာခိုင်နှုန်းပဲမများဘူးလားများတယ်မြင့်တဲ့လူကနည်းတယ်အဲ့နည်းတဲ့လူကနည်းနည်းဖြစ်ပြီးများတယ်ကများများဖြစ်တာအဲ့တော့သွားပြီးတော့မြင်နေတာလှမဆိုင်တယ်မင်းတို့ကလူနေတာဆယ်နေတော့မင်းတို့ကမရိဘူးလို့ကျွတ်သွားမလုပ်ပါနဲ့ဗျာနော်သူတို့လည်းသူတို့ဝေဒနာနဲ့သူတို့ခံစားနေရတာနော်ซีฟัม caring for well being.